Fyrst allavega að prófa þetta án þyngingar, það er mjög lík, líklegt að muni fljóta eins yfir sko. Og uh, opna leiðir fyrir fólk til þess að finna sér sína einstökur leið til lífsamlingum. Mér finnst allt fólk eiga rétt á því.